ट्रोल को कमा रहा ఉన్నా అవున ना हम ना हम पर चढ़ जा का अथी कऽ नाम ना खाली होइए ऊपर जा रहा है yeah, boy. अरे तू ना बाय बाय टाटा गुड बाय गया अरे बंदा इधर ही है साला चूतिया भाई मेरे को मार दिया ये अरे भाई <laughs> <laughs> <laughs> I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. bye bye, Tata, goodbye, Gaya. ai à, Cái này mà đặt हमारे इधर तक तक वीडियो बाय बाय टाटा गुड बाय गया Oh, <laughs> 有人。啊！天哪！ One of the Namor, I Enemies ahead!